күкүрт кислотасынын касиеттери күкүрт кислотасы бардык кислоталарга тиешелүү касиеттерге ээ күкүрт кислотасы диссоциацияланганда эритмеде суутек иондору пайда болот лакмус кагазын кызыл түскө өзгөртөт күкүрт кислотасы активдүү металлдар мисалы магний менен реакцияга кирип суутекти сүрүп чыгарат жегичтер менен аракеттенишип сульфит же гидросульфиттерди күкүрт кислотасы менен жегичтердин катышына жараша пайда кылат